саламатсыздар әріптестер біз бүгін сіздермен qzis.com платформасында қалай бағалауға болады және де бағалаудың қаншалықты тиімділігі екендігін ашып көрсететін боламыз жалпы сабақты қорытындылаған кезде сабақты пысықтаған кезде сіздің өткен сабағыңыз қаншалықты оқушыларға түсінікті түсінікті болмағандығын анықтау мақсатында осындай бір qzis.com платформасын пайдалануды сіздерге ұсынатын боламыз бұл платформаның артықшылығы сіздер әрбір сабақтарыңызды бір word түрінде жасап жүрмейсіздер немесе әрбір оқушыдан жеке жеке сұрап жүрмейсіздер жақсы бұл шаға дайындап қоясыз әр тақырыбыңызға байланысты сұрақтарды жібересіз оқушылар бірден көреді тапсырады отчетын қарап отырып оның неше балл алды неше баға алды деген сияқты өздерін ә, процентпен анықтап бере алады мысалы оны қалай көреміз мысалы қараңыздар мен мынау менің өзімнің не аккаунтым бар арнайы кюзиске байланысты мысалы аккаунт ашу керек ол үшін сіздерге ол аккаунт қалай ашуға болатындығын өзіміздің каналымызда көрсеткен болатынбыз ал енді сіздерге былай көрсетейін формативті бағалау процесінде біз оқушылардың бағасын қалай көре аламыз мысалы мынандай бір сіздің аккаунтыңызда отчет деген тұрады отчетқа бір рет басасыз сол кезде сіздің ә, жалпы оқушыларға берген сұрақтарыңыз ә, тапсырмаларыңыз тұрады тізім ретінде сол жерде сіз кіресіз мысалы қараңыздар мен ә, мына бір нені мынаның барлығын мен жібергенмін негізі оқушылар көп та мысалы осының біріншісіне кіріп көрейік өйткені сіздерге баға оқушылардың несін көруге болады да андай ә, бағаларын көруге болады мысалы мына менде бір екі үш төрт бес иә оқушы тапсырған ә, мысалы диана бахтиярова иә ә, ол неше процент сексен үш процент яғни төрт алды деген сөз болды немесе әдемі қызымыз қырық бес жетпіс бес процент жинаған ол ә, тоже төртке жатады иә ерқожа алпыс жеті төрт ә, мына бір оқушымыз аты жөнін жазбаған негізі аты жөнін жазуды қадағалау керек иә міне қараңыздар осы арқылы сіздің неше балл жинағанын көре аласыз оқушыларыңыздың бұл қазіргі уақытта бағалау процесінде оқушыларды өте бағалау қиын болып жатыр мысалы ручкамен тексереміз word түрінде жібереміз сурет түрінде жібереміз оқушыларды бағалаған кезде ең бастысы оларға ойын түрінде ұсыну керек та әрбір тақырыбымызды өйткені олар ойын түрінде ұсынған тапсырмаларды тез орындайды қызығып орындайды яғни ә, сондай бір немен орындайды да сол себепті қазіргі уақытта оқушылардың мүмкіндік барынша оларға осындай ойын түрінде қызықты түрінде ұсынуымыз керек өйткені оқушылар жалықтырып алмау үшін сабағымызды меңгерту үшін осындай бір тәсілдерді де қолданғанымыз абзал ал енді мысалы осы дүниелерді қалай жасадық ол үшін біз не істейміз міне қараңыздар бізде мына жерде саззат деген неміз бар иә ә, саззат деген бассаңыздар да болады немесе мына жерге найти деген тұр ғой бір рет басасыз найтиді біз сіздерге ең оңай жол көрсетеміз мысалы мына жерге поиск аласыз басқа бір әріптестеріңіз жасаған дүниелерді сіз өзіңіз көре аласыз мысалы мына жерге жазып көрейін мен деп не деп жазайын ә, ом заңы деп жазып көрейін иә ом заңы деп қояйын ом заңы заңы деп көрейін поискті басасыз ә, басқа да әріптестеріңіз жасаған болса осы тақырып бойынша міне бірнеше сіздерге не ұсынады не қараңыздар тізбек бөлігі арналған омзаң көрдіңіз ба осында дайын бір материал ұсынады да осы дайын материалды ғана жібере салсаңыз болады да ол да қатты не емес немесе басқа да э, нелерді ұсынады міне қараңыздар жалпы айтқан кезде осылай поиск жасау арқылы мысалы қарапайым бір біреуін ашып көрсетейік міне мысалы мына бір иә тізбек бөлігін арналған омзаң деген бір рет ашып бір рет басасыз басқаннан кейін осы материалды оқушыларыңызға жіберуге болады бірінші өзіңізге копия жасап алыңыз копия енді эдит деген яғни өзіңізге не істеп аласыз дубликаттап аласыз яғни өзіңізге көшірмесін аласыз деген сөз да өзіңіздің аккаунтыңызға міне қараңыз сохранить болып жатыр ә, загрузка болып жатыр яғни бұның барлығы не үшін керек оқушыларды бір бағалаған кезде өте тиімді әрі ыңғайлы сонымен қатар бірден бағасына өздері довольны бола алады өйткені көре алады неше баға жаңағы міне қараңыздар ары қарай сұрақтар құрастыруға болады мысалы мына дайын материал еді ғой міне мынаны бассаңыз бір сұрақ иә бір жауаптық мына екі жауаптық мына сұрақ бір рет басып көрейік міне қараңыздар мына жерге сұрақ жазасыз да мысалы не деп жазасыз ә, кедергінің өлшем бірлігі өлшем бірлігі жазасыздар одан кейін бар, астына варианттар ұсыныңыздар мысалы ә, ньютон деп қояйық одан кейінгісіне ом деп қояйық да одан кейінгісіне так метр деп қояйық одан кейінгісіне килограмм деп қояйық мысалы ары қарай қоса берсеңіз болды міне добавить деген вариант деген бар неше вариант қоссаңыз өзіңіздің еркіңізде ә, болғаннан кейін қайсысы дұрыс жауап мысалы он ба бүйтіп жанына жасыл қылып қоясыз ә, бұған неше уақыт бересіз міне қараңыз қалаған өз уақытыңызды берсеңіз болады өзіңіз еркіңізде 10 секунд 5 секунд 3 секунд деген секілді болғаннан кейін барып міне қараңыздар мына бір нені батырма сохранить батырмасын басамыз бір сұрағыңыз дайын да яғни осылай жасап кете берсеңіздер болады мынау бәрі дайындап алған жаңағы материал ғой ең соңында болған екен міне оң жақта жоғарыдағы иә сделание деген батырманы бір рет басамыз одан кейін күтеміз қазір загрузка болып жатыр міне уже дайын болды деген сөз ал енді осы материалды сіз оқушыларға үйге тапсырма ретінде міне қараңыз мына батырма басу арқылы үйге тапсырма ретінде берсеңіз болады немесе сол моментте мына батырма арқылы орындасаңыз да болады деген сөз өте ыңғайлы ал енді екінші нұсқа мына жерде өзіңіз жасайсыз создать дейсіз екінші нұсқа викторина әлде урок мысалы екі жағдай бар бірінші сіздерге викторинаны көрсетеміз викторина бір рет басатын болсаңыз осы жерге сіздің жасайтын тестіңіздің ә, тақырыбын жазайық мысалы мен жазам 8-ші сынып иә ә, ток күші деп қоямын күші мысалы осы тақырыпты ә, бүгін өтіп жатырмын қай пән физика пәні екендігін қарастырамын ары қарай жалғастырамыз міне жалпы осы сұрақты жасау үшін осылай басында сізден бір сұрайды одан кейін барып ары қарай өзіңіз мысалы мына жерге бір сұрақ сұрақ ретінде енгізсеңіз болады да міне жазасыз жазып болғаннан кейін мына бір батырман басасыз сохранить етеді жазылмаған екен сохранить етпей жатыр мен бүйтіп жаза салайын мына жерде жаза солай жалпы өздеріңізге ыңғайлы не бойынша ә, сұрақтар жазып жауаптарын белгілеп иә осылай істесеңіздер болады біртіндеп отырып бұл әрине әрбіріңізге қиын болуы мүмкін мысалы ол әрине оқушыларыңыздың қалыптасуына өте пайдасы зор болғаннан кейін қай вариант мысалы мына вариант дұрыс па бір рет басып қоясыз неше уақыт бересіз оныты бекітесіз болғаннан кейін барып мына жерде міне сохранить деген батырманы бір рет басасыз бар болған сол міне бір, бірінші сұрағыңыз дайын болды солай сұрақ жалғасып кете бересіз болғаннан кейін барып мына бір батырманы басасыз сұрақ жалғасып болғаннан кейін таңдайсыз бұл жерге ағылшынша ма қазақша ма өзіңіздің тіліңізді таңдасаңыз өте орынды болады міне тіл таңдадық одан кейін барып оценки бізде бес балдық иә қарайық ал мына жерде қараңыз сіз ә, басқалар көрмесін бе әлде барлығы көре берсін бе оны таңдасаңыз болады э, өз еркіңізде мысалы сохранить етесіз қалай таңдайсыз өз еркіңізде мысалы кейбір әріптестермен бөліспеймін дейтін болсаңыз осындай бір вариант ұсынасыз әлі бөлісетін болсаңыз жаңағы бір вариант ұсынасыз міне осылай дайын болады болғаннан кейін не істейсіз тоже солай міне э, үйге тапсырма немесе сол моментте орындауға болатын сияқты жасасаңыз да болады ал енді екінші нұсқамыз сазат деген кезде қараңыз мына бізде урок деп тұр иә урокқа бір рет басайық ә, яғни сіз осы платформаны пайдалана отырып оқушыларға прямой сол моментте сабақ өтсеңіз болады да ол қатты қиын емес өте оңғайлы, өте тиімді өйткені міне қараңыз тақырыбын жазасыз айталық сегізінші ә, сынып үшінші сабақ деп қояйық так жаздық физика сабағым әдеттегідей ә, осындай бір басында сұрайды ары қарай мысалы жаздық қой міне мына жерге жазып қойсаңыз болады не жазсаңыз болады сіз өз еркіңізде Э, қандай бір текст жазғыңыз келеді мысалы қайталау сабақ деген сияқты иә яғни өздеріңіз де ол мен жай ғана э, өзім мысал ретінде көрсетіп жатырмын да міне жаздық таңдасаңыз болады міне қараңыз қандай вариантты ұсынасыз мына вариантты ұсынасыз ба мына вариантты ма өзіңіздің ыңғайыңызға қарай таңдай берсеңіз болады қатты не емес фантазияңызға байланысты э, жасап болғаннан кейін ары қарай кетесіз міне добавить слайд деген бар бір рет басасыз сізге слайд түрінде керек па әлде мынандай YouTube сілтеме ретінде көргіңіз келе ма осы жерде бірнеше варианттар бар немесе сұрақ құрастырып кетесіз ба әлде бірінші деген сияқты сұрақ құрастырсаңыз да болады мысалы мына жерге да мысалы қарайық бұл жерге сұрақ құрастырсаңыз да болады да бір сұрақ дейсіз бірден пысықтау тайм ретінде осы жерде бірінші сұрақты сұрақ қою арқылы тексеріп кетсеңіз болады немесе слайдты pdf форматында орындасаңыз да болады да міне қараңыз слайдты pdf форматында орындасаңыз болады мына жерде бізде импорт деген бар импорт деген бір рет бассаңыз мына сұрақты жаса деп тұр ғой яғни мысалы сұрақ жасай салайық тоже жұмыла бүйтіп жаза салайық чтобы осылай осылай сіздер не істесеңіздер болады яғни бұның барлығы не керек оқушыларыңызды қадағалауға әрбір сабағыңыз қызықты өтуге өте ыңғайлы да мысалы міне одан кейін нұсқасын белгілеп қоясыз міне қараңыз и ары қарай кетті дальше да осылай жасап кете берсеңіз болады сіз өзіңіздің фантазияңызға байланысты бүкіл дүние ә, немесе бұл жерде импорт деген нәрсе бар яғни ә, дайын слайдыңызды осы жаққа тастасаңыз да болады мысалы қазір көрсетейік менде pdf форматында иә міне pdf форматында ә, болу керек бір рет басамыз pdf форматында ол бесплатный варианты ә, мен өзімнің жасаған бір слайдымды тастап көрсетейін сіздерге әрине мысалы жетінші сыныптарға байланысты осы жылы жасаған бір ә, немді орындап көрсетейін зертханаға жұмысымды тастадым иә дайын материалды мысалы осындай pdf форматында жасап аласыз да ә, одан кейін барып осы жаққа тастайсыз міне қараңыз ә, барлығы сохранить болып жатыр тасталып жатыр барлығы загрузка болып тұр қазір бұл не үшін керек мысалы сіз сабағыңызда оқушыларыңызды біртіндеп қарап кім кіріп кім шықпай жатыр кім үй жұмысын орындамай жатыр деген секілді бұл өте тиімді андай ешқандай бесплатный ешқандай тегін платный емес та жай ғана ә, бесплатный дүниелер сол себепті осындай бір платформаларды пайдалансаңыздар әрине оқушыларыңызға да қызығушылық оянады яғни ә, дәстүрлі түрде емес осындай бір керемет түрде қазіргі платформаларды пайдалана отырып қызықтыра отырып өтетін болсақ әрбір сабағымыз күшті өтеді да бұл өте маңызды мысалы осылай жасайсыздар міне мысалы кейбір нәрсе түсінбесеңіздер бізден сұрасаңыздар болады комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады немесе номерімізді қалдырамыз сол номерден сұрасаңыздар болады так уже дайын болды ә, слайдтарымыз түсті мысалы қараңыз да слайд түрінде дайын тұр да сізде көрдіңіз ба осылай оқушыларды қадағалап отырсаңыз болады мысалы осы тақырып өтіп болғаннан кейін давай слайд дейсіз да тест жасап жіберсеңіз болады осы жерден Ә, бұл өте қызық тиімді әрі ыңғайлы сол себепті осындай дүние болғаннан кейін мына публиковать деген бір рет басасыз ары қарай таңдайсыз тіліңізді қандай тілде қазақша болса қазақша орысша болса орысша ешқандай не жоқ ә, өз еркіңізде жаңа бағалау процесінде қарастырасыз мына жерде солай өзіңіз әлде барлығына деген секілді публиш деп қоямыз жалпы ә, осылай дүниелерді жасауға болады міне болғаннан кейін не істейсіз оқушыларыңызға жіберсеңіз болады бұл уже онлайн сабақ ретінде қарастыруға болады да прямой өз оқушыларыңызды тікелей эфирге шығара аласыз ә, бұның артықшылықтары өте керемет сол себепті осы платформаны бағалау процесінде қолдансаңыздар сіздер үшін үлкен бір ә, септігін тигізеді деген сеніммен айта аламыз жақсы әріптестер ә, келесі түсіндірме сабақтарымызда келесі біздің осындай ә, жобаларымызда кездескенше сау болыңыздар